صباح الخير مرة أخرى مشاهدينا بالطبع كلنا تابعنا عودة منطقة الضبعة لأن تكون مقرا للمحطة النووية المصرية الأولى آه، طبعا احنا تأخرنا كتير في أن احنا نعمل محطات نووية آه، سواء كان التأخر ده سياسي أو التأخر ده علمي أو بيئي بأكتر من فكرة هنحاول آه، نتكلم عن المحطات النووية والأمان الخاص بيها وإحنا محتاجين فعلا إن إحنا نستخدم الطاقة النووية وإحنا تأخرنا ولا لأ هتفيدنا بإيه آه، الطاقة النووية عموما ممكن تعمل ايه في مستقبل مصر ليس فقط للطاقة ولكن لاستخدامات اخرى وسعدنا ان يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور آه، محمد النشائي عالم هندسة الطبيعة النووية والاستاذ بجامعة اسكندرية صباح الخير صباح الفل آه لما الناس بتقال لها دكتور عالم في الطاقة النووية بيبقى في حاجز ان هو شخص علمي جدا جاد جدا شايف الدنيا بفكرة العلم لو احنا رحنا للمواطن العادي لما بيسمع احنا هنعمل محطة نووية في الضبع وبيشوف مثلا من ضمن الذاكره تشيرنوبل بيشوف آه، قريب في 2011 آه، فوكوشيما في اليابان وما حدث فيها رغم تطور العلم في اليابان بيقول انا خايف هل احنا محتاجينها؟ هل احنا تاخرنا فعلا في ان احنا نعمل الطاقه النوويه؟ هل ما فيش بدائل اخرى زي طاقه الرياح او طاقه الطاقه آه، الشمسيه؟ احنا محتاجين قد ايه لو احنا دخلنا الطاقه النوويه ماديا وكمان محتاجين ان احنا نعمل كم محطه؟ الحاجات دي اسئله كتير قوي بيسالها المواطن العادي. شايف حضرتك نبدا دي اسئله كتير قوي نبدا بايه؟ نبدا من الاخر يا محمود صباح الخير الاول صباح الخير انا مساء الخير انا تقريبا ما نمتش النهارده عشان اجي لكم آه الحقيقه آه اقول لك انا 100% في صف الطاقه النوويه لا ارى بديل جاد غير الطاقه النوويه برى ان هي ضروريه لمصر وبرى ان مستقبل مصر مرتبط بيها خصوصا بسبب المياه ولا نستخدم الطاقه النوويه لتحليه المياه بس ده من الاخر من قبل كده بزمان قوي المقارنه مع اليابان لطيفه جدا يا محمود اكتر مما تتصور لان رافع رفع الطهطاوي كان ليه واحد في اليابان مشابه له وكانوا البلدين متاخرين مصر ها واليابان فقالوا يا ترى كمان 100 سنه اني بلد اللي هتتقدم اكتر مصر ولا اليابان عشان المقارنه قالوا طبعا مصر اليابان دي ايه دي دي بلد مركوله فيها شو جانز والناس بيقتلوا في بعض ويخبطوا في بعض وكل حته عليها امير وبتاع لكن مصر دي دوله مركزيه فطبعا هي تتقدم الغريبه بقى ان الدوله المتشتته اليابانيه اصبحت دوله مركزيه ديكتاتوريه وكان وزير البحث العلمي هو ابن خال القيصر اليابان وبعت رحله امبراطور اليابان آه. اه, امبراطور اليابان وبعت رحله لامريكا واللي ما يرجعش بالدكتوراه وبتميز كان <laughs> بيتبهدل يعني الحقيقه محمد علي كان كان اطيب كتير هو كان بيتابعهم محمد علي كان بيكتب للناس اللي رايحين البعثات ويقول لهم انتوا شاطرين انتوا عملتوا انتوا غبتوا كان بيقابلهم قبل ما بيسافروا اذا اليابان مش حاجه فلته بالعكس بالذات بقى في حكايه تشيرنوبل اللي هو غلطه يابانيه ما تتعملش في مصر ليه؟ فوكوشيما ولا تشيرنوبل؟ تشيرنوبل تشيرنوبل بتاعت روسيا احنا بنتكلم في فوكوشيما فوكوشيما آه فوكوشيما ام sorry I was talking او هقول لك على تشيرنوبل كمان آه انها ما تتعملش برضه في مصر آه، فوكوشيما في اليابان ده غلط في التصميم قديم ومحطه اصلها تجاريه وما آه، تاخذنيش برضه عدم الفساد اللي موجود في الحياه الاقتصاديه في اليابان ثبتها بالاضافه الى الطاعه الرهيبه اللي مش موجوده عندنا الحمد لله لرؤسائنا يعني لما رئيس واحد مصري والمصري ده شايف ان 100% ده كلام فارغ ورئيسه بيقول له لا انت ما انتش شايف صح في اليابان هيقول له حاضر يا فندم انت اللي بتقوله صح المصري مش هيعمل كده بس يعني لو اتكلمنا عن الفساد حصل. لو الناس فكرت آه. مسمعتنا دلوقتي تقول اذا كان الفساد ادى في اليابان ان احنا نشوف مشاكل في محطه نوويه او تقادم فيها او عدم صيانه الفساد عندنا احنا عارفين انه اكبر لا في النقطه دي بالذات صدقني حصلت حاجات ما كانتش ممكن وما كانش مفروض حتى تحصل في اليابان وفي الفساد الاقتصادي الياباني لان كان في جهل في انا اخويا يمكن اشهر عالم تصميم مفاعلات في امريكا لان هو مسؤول عن عمليه الزلزال وتاثيرها اخويا عمرو النشائي استاذ الدكتور عمرو النشائي فانا بقى اداني درس في العمليه دي يعني فانا عارفها كويس جدا هو كان مش مش قادر يتخيل ازاي سايبين المحطه دي مفتوحه ها يعني حاجه ما تحصلش الا في اليابان لا يمكن يحصل عندنا هذا لان علمائنا متقدمين جدا بشكل كبير اكتر مما تتخيل في هذه المواضيع علمائنا الموجودين هنا وانا اؤكد لك ذلك مش بيتبعبعوا ما بيظهروش في التلفزيون لكن يعرفوا حاجات كتيرة جدا ويعرفوا ان في محطات امنة 100% وان الكلام ده اللي حصل في اليابان ما يحصلش اما في شرنوبل دي كانت في اوكرانيا اوكرانيا اوكرانيا بيشعروا سكانها في هذا الوقت انهم شبه محتلين من روسيا هم جزء من الاتحاد السوفيتي وكان الفساد انت عارف في نكته بتتقال ان الواحد الوحش يعني يروح جهنم الشيوعيه ولا جهنم الراسماليه فالحقيقه جهنم الشيوعيه لان هرتاح جدا مش هيلاقوا نار مش هيلاقوا فحم مش هيلاقوا كبريت مش هيلاقوا مش عارف ايه فده اللي كان حاصل الحقيقه الاهمال الفظيع اللي كان بيخلي الظباط الروس نفسهم يجوا يقعدوا في مصر عشان يستمتعوا ببعض النظام وبعض عدم الفساد الفساد اللي كان في الاتحاد السوفيتي ما كانش قليل خارج روسيا روسيا احتلت بلاد كتير جدا ومنها اوكرانيا الكلام ده مش هيخوفني ومش هي والاضرار اللي ممكن تنتج حتى من تسرب لا تقارن بالاضرار الناتجه من فقر موجود في مصر مش محتاجين انه يكون موجود في مصر لان اعظم دوله في منطقه البحر الابيض المتوسط هي مصر وما يصحش يكون ده موجود طيب، آه هنوازن ما بين هنحاول في سؤالنا ده او في حوارنا ده نوازن ما بين احنا عايزينها ليه او آه، احنا محتاجين ليه الطاقه النوويه وفكره آه، هل ممكن نستغنى عنها لطاقه بديلة ولا لا يعني عشان انا دلوقتي حضرتك بتقول ان انا محتاج الطاقه النوويه ليس فقط للطاقه ولكن ايضا لتحليه المياه اللي انا عندي او من المحتمل ان أنا اكون في عندي مشكله فيها ده جزء الجزء الثاني الطاقه العاديه اللي هي انا محتاجها للطاقه لكن هل ما فيش مصادر للطاقه ترى حضرتك زي مثلا آه، الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح ممكن استخدامها بديل بمعنى ان احنا بنشوف دول دلوقتي يمكن آه، بارادتها او غصب عنها او براي رد فعل شعبي بتحاول انها آه، تنحي جانبا الطاقه النوويه وتذهب الى الطاقات المتجدده الخاصه بطاقه الرياح والطاقه الشمسيه. لا الحقيقه أنا لا أرى بديل حقيقي للبترول والغاز إلا الطاقة النووية ويرى معي التس... يعني أكثر عدد ممكن تتخيله من الدول باستثناء ألمانيا اللي أنا اتربيت فيها وعارف ده النعمة طالعة من ودانهم الفرنسويين اللي قصادهم وما هماش فقراء يعني 70% من الطاقة بتاعتهم جاية من الطاقة النووية 70% 70% إذا مش محطات الطاقة النووية موجودة في قلب في باريس وأنا عندي بيت في ألمانيا جنب ميونخ في في ميونخ محطات جوه اه في ناس بتعترض وبعدين اصل في شبح كده اسمه الطاقه النوويه الحاجه اللي الناس ما تشوفهاش بيخافوا منها قوي في اشعاع ده ناتج لعدم وعي ال Greens او اللي هم بيسموها الخضر بيسموهم في الملك دي جرينلين دي جرينلين دول عندهم فوبيا اسمها الطاقه النوويه ولقوا انها ماشيه مع الشعب البسيط فليه ما يوصلوش للحكم عن طريق كده هددوا حكم ميركل ميركل انسانه عاقله جدا جدا انا احبها جدا وبتاخذ مواقف عقلانيه فقالت نسكت الناس دول ما نوقعش الحكومه ونصرف يا ست التريليونات اللي احنا مخزنينهم يا ريت عندنا التريليونات دي احنا عندنا نقص في المياه مش مم مش يمكن يحصل عندنا احنا عندنا نقص في المياه احنا عندنا بلدنا صحراء ممكن تكون جنه لما احنا نستخدم التحليه على نطاق واسع ونروي الصحراء من غير ما ندخل في مشاكل زي مشكله الوادي الجديد ده ولا توشكا ولا حاجات زي كده لا احنا الطاقه النوويه دي ضروريه الاشياء التانيه نعملها by all means من عينيا الريح لا ايه ده ال propellers دول بتوع الريح اولا بيعملوا دوشه ضخمه جدا مناطق السكنيه اللي في الدنمارك انا ما لا يمكن اروح اوتيل وقريب منه ال propeller دي اللي هي المروحه دي بتاعت بتاع لان بتعمل صداع بتعمل حاجات كتير طبعا دي الناس المرفهين اللي الراجل اللي عايز ياكل ما بفكرش في الصداع وعايز ياكل الاول انا شايف ان دي حاجات متقدمه غاليه وملهاش كمان ال ال المساحه الكبيره بتاعت النوويه الطاقه النوويه مش مجرد بس طاقه دي بتستخدم في العلاج وبتستخدم حاجات كتير وطبعا لابد ان كل دوله تفكر لما العالم ده يبقى عباره عن آه، آه، غابه كل واحد عنده قنبلتين او ثلاثه او عشرين بيهدد جاره فكل الناس هيقول لك انا عايز كمان آه، الطاقه النوويه كدرع حرب ليا لا ايران بتعمل كده اسرائيل بتعمل كده فاحنا لازم يكون عندنا الطاقه عشان لما تبقى دي غابه يبقى احنا كمان نقدر ندافع عن نفسنا لما يطالب مننا يطلب مننا لكن انا اساسا عايزها للاقتصاد الطاقه النوويه شيء ضروري جدا لاقتصاد مصر وانت عارف الهند توسعت في الكلام ده قد ايه عايز تقول لي ان الشخص العادي في الهند العادي مش النخبه العادي في يعني اعلى مستوى من مصر لا بدون شك لا بالعكس الشخص العادي في مصر اعلى مستوى من الهند من الناحيه الاقتصاديه. تقصد حضرتك ان آه. القرار هذا القرار خاص بالطاقه النوويه او استخدامها لابد ان يكون على اعلى مستوى وما يبقاش في فكره اصل احنا انا مضطر ان انا اعمل ده عشان الطاقه وعشان تحليه المياه وعشان الاستخدامات السلميه وقد تؤدي الى استخدامات غير سلميه وانا محتاجها برضو لظروف عندي الامن القومي يعني قصد حضرتك انها مجمعه لازم تستخدم للتجمع ده الشمسيه غاليه جدا في الوقت الحالي ممكن ان شاء الله نقعد ندعي لربنا ان يساعد الجماعه العلماء نبدا في التطوير <laughs> يشتغلوا في الطاقه الشمسيه لكن هم متصورين ايه شويه شمس طالعه يا سلام دي عمليه بسيطه قوي نحط كده آه، صفيحه وتجيب لنا طاقه لا ده انت لازم تغطي مناطق الشاسعه من الصحراء الغربيه والصحراء بهذه الشرائح وهذه المرايات ودي عايزه تتنظف والصيانه وغلاء ده كلام آه، في امريكا ما زال تجريبي هو لو الطاقه الطاقات البديله آه،, اه صحيح تحل كل المشاكل كانوا امريكا احتلوا افغانستان وضربوا العراق وبيخربوا في كل حته عشان ياخدوا البترول ببلاش لا الموضوع الطاقه النووية مهم جدا لمستقبل مصر مش مستقبلي أنا أنا عندي 70 سنة هموت كمان 10 سنين بالكتير لكن لكن أولادي أولادي أولادي صدقني في لما يعملوا سد النهضة في أثيوبيا واحد مغفل طلع قال نضرب اثيوبيا بالقنابل ومش عارف ايه طبعا الحمد لله مش على مستوى الدوله انما على مستوى المغفلين إيه إيه، ما هوريك الخطوره اللي موجوده لما كان بلد كمان يبتدوا السودان اتقسم بقى في السودان دي كانت آه، انا كنت وانا طفل بس عشان تعرف السيكولوجي بتاعتي انا وانا طفل الحاله النفسيه كنت كل يوم الصبح اقول آه، تحيا يحيى فاروق الاول ملك مصر والسودان <laughs> فالسودان نفسها ما عادتش ملك السودان في التغييرات الشنيعه دي اللي بتحصل لازم انا آه، احسب للمستقبل مش اللي قبليه بس في الضبعه ده انا محتاج ل 20 محطه هنبتدي بالضبعه إيه، انا ما تفرقش معايا على ما اتذكر ان اي محطه نوويه محتاجه ان يكون جنب مصدر مياه متجدد مش مش بالضروره م. بس ممكن م. عشان كده بياخدوها لكن مش بالضروره يعني قصدي حضرتك قصدي يعني فكره ان تم اختيار موضع تاني غير الضبعه كمان مع الضبعه يعني طبعا هيبقى مثلا يا حته كمان على البحر المتوسط او على البحر الاحمر او البحر الاحمر آه، الاثنين وفي اماكن اللي اؤكده لك كشخص متخصص ان في اماكن كتير جدا اخترنا الضبعه وعملنا فيها خلاص تفضل الضبعه لكن يعني القصه زي <laughs> احنا عيال صغيرين تعرف حكايه الدبانه دبانه ولا مش دبانه تعرف كده انا زهقت من كلمه الضبعه يا عم ابنيها ما ما تبنيها ابنيها عند العرب بس خلصونا ابنوها انا بقول ده كلام كله سياسي ده كلام لان في قوه قوه يهمها جدا ان مصر تتاخر بكل البدع والافكار الايه البسايدو ساينس كده مظهرها الخارجي ها المحافظه على البيئه المحافظه على مش عارف ايه والمحافظه كله بكش في بكش عشان اقولها بالبلدي مصر محتاجه للطاقه النوويه ولابد ان نبتدي فيها وتاخرنا فيها جدا لاسباب سياسيه طبعا إيه، السيد الرئيس السابق حسني مبارك كان عايز يعملها لكن كان في ضغوط خارجيه عليه متاكد انا اي واحد جاي في مصر وعايز يعمل طاقه نوويه حقيقيه هيبقى عليه ضغوط من الخارج والبراعه في السياسه بقى ان انت ما تفقدش ضغوط خارجيه بس كمان لا هيطلع له ضغوط من الداخل والبيئه وكذا وكذا آه، يعني هي الفكره الاقتصاد هو فقه الاولويات زي ما بيقولوا احنا بنقول هنبتدي بايه ونعمل ايه آه، احنا مهم جدا الطاقه انت لو ك ك كاقتصاد اوليات وانت راجل اقتصادي انا عارف الطاقه آه، دي اول حاجه ده يعني زي ما تقول انا مش هقدر اعمل beginning there was a word في البدايه كانت الطاقه الحقيقه تمام آه، احنا معانا اتصال تليفون نقول الو صباح الخير صباح الخير الو طيب هو ما بلغوني ان في اتصال مش عارف هل هو جاهز ولا لا طيب نرجع آه، لموضوع حضرتك بتقول 20 محطه 20 محطه لو انا فكرت ان انا هعمل 20 محطه يعني هنحتاج على الاقل وقتا 10 سنين لكن محتاج آه تقريبا يعني عشان يكتمل البناء لكن ناقص الجزئيه الثانيه هل احنا قادرين ان احنا يكون عندنا آه الاموال اللازمه لبناء هذه المحطات ولا هنحتاج ان احنا نعمل شراكات مع القطاع الخاص او منح من دول اخرى مش شرط منح آه، علميه كمان منح فنيه الحمد لله انت اقتصادي فانت عارف العمليه تتحل ازاي احسن مني طبعا الاقتصاد المشترك زي صامولسن ما قال هو الحل مش الكلام الفارغ بتاع امريكا وعشان كده قعدوا اخروا جائزه نوبل في الاقتصاد اللي بيديها على فكره البنك المركزي بتاع السويد مش مش هيئه نوبل يعني بس الاسم وجيه كده فبيحطوه يعني آه ما خدش جايزه نوبل عشان بيقول الكلام ده الاقتصاد انت شفت الراسماليه المتوحشه المتطرفه زي الشيوعيه المتطرفه بالظبط الاثنين فاشلين فاشلين وانت كاقتصادي فاهم كده فاحنا عايزين طبعا نشرك القطاع الخاص بدون شك ونشرك كمان الاجانب انا مثلا كانوا دايما يقولوا هي إيه شغلانه انت معجب آه، احمد شفيق انه بنى المطار الجديد ده هي شغلانه ده جاب آه، راس مال خارجي ومش عارف وشركات خارجيه انا عايز كده انا يهمني ان يكون عندي مطار وبعد كده يبقى مطار مصر يهمني يبقى عندي محطه وحتى لو الامريكان هيشغلوها في في الاول وفي الاخر انا ما اعرفش هترجع لينا برضه هترجع لينا انا مترا مره انا كنت في فرنسا وقتها آه، زعلانين منه جدا انه سمح للعرب يشتروا اراضي فوقف كده وبسخريته اللطيفه قال انا معكم انا اي عربي هيطلع من فرنسا هنقفشه في المطار مع ارض <laughs> فرنسويه هنقبض عليه بس كلام فارغ العالم بقى حاجه كبيره طبعا لازم احافظ على استقلالي لكن بدون شك لازم اتعاون مع العالم كله واسمح بالاستثمارات والحمد لله احبابنا اللي ايدونا وقفوا معانا المملكه العربيه السعوديه الامارات الكويت ما هم دول دول عبقره وجبال شاهقة مادية ويحبوا جدا يستثمروا عندنا ده ده هم الامريكان بيطلبوا منهم المساعدات هم حبايبنا فانا خاف من ايه يعني قصدي حضرتك ان هو اذا كان العرب اكبر مستثمرين في الدول الاوروبيه وفي آه. امريكا فبالتالي من الممكن ان يكونوا هنا او يتم تحقيق بعض استثماراتهم ده اكيد يعني هي دي الفكره ده ده, ده, ان احنا نسمح بهذه الشراكات احنا قليلين نسمح بالشراكات وليس الامتلاك كامل وده ده, ده موجود في ده, ده, ده, ده دي details fine details لكن الخط العريض افتح الموضوع ده افتح من كل ناحيه الحقيقه الانف... الانغلاق مش مش طبعنا ومش وضعنا الجغرافي ومش وضعنا الاجتماعي احنا كل حد بيجي عندنا حتى كغزاه بينصهروا بيبقوا مصريين فاحنا ما نخافش من حكايه ان احنا نفتتح في حكايه الطاقه دي اللي هي اول حاجه عشان اتحرك لازم يكون طاقه يعني انا الطاقه بتاعتي ابتدت تقل لان تعبان دلوقتي <laughs> لكن الحقيقه يا محمود مهم جدا التفكير الاقتصادي المخلوط مع التفكير العلمي العلم لوحده لا يعني اي شيء علم الاقتصاد لوحده كلام فارغ علم حط الاقتصاد مع العلم وانت تبني مصر الحديثه زي محمد علي باشا بالظبط يعني حضرتك آه، شايف ان احنا نبدا من دلوقتي ونبدا مع الضبعه ونبتدي نختار مواقع بالزبط. اخرى لهذا بالزبط. الموضوع بس هل هل من المفترض ان انا استنى نجاح التجربه لا ام ادخل التجربه بشكل كبير لا بشكل كبير بس ما هو انا هو انا معقول هعمل اكتر من محطه في نفس الوقت يعني very unlikely مش محتمل بس خلينا بقى نخلص انا سمعت الضبعه دي يا محمود لغايه ما كنتش قادر اسمع كلمه ضبعه من كتر ما انا انا بيسالوني عنها بقى لهم 12 سنه فيعني <laughs> الرحمه يا جماعه الموضوع ده مفتعل التعطيلات دي مفتعله ارجوكم ده مستقبل مصر ما فيهوش هزار تتوقع ان ممكن مثلا نلاقي مشاكل الضبعه دي آه، او مشاكل المواقع بتاع المحطات النوويه في اكتر من مكان لان احنا المفروض زي ما زي ما قلنا يمكن في في الحوار ان احنا هنلاقي اكتر من مكان وخصوصا ان هم كلهم هيبقوا على السواحل او معظمهم هيبقوا على السواحل على اختيار ده لتبريد المفاعلات وما الى ذلك. لكن آه، شكل لما لما حد بيسال السؤال ده بيقول الطاقه النوويه بتلاقي عناوين كتير قوي في جرايد آه، تلوث البيئه مشاكل المحطات ما الى ذلك لو المواطن العادي بيسمع الكلام ده حضرتك كعالم تقول له ايه <laughs> لا ده المواطن المواطن العادي هنا هنا الكلام مش مش مفروض ان اوعدكم اقتلوني لو حصل منها تلوث اكتر من اللي موجود حاليا احنا عندنا تلوث في البيئه يخلي اي تلوث اضافي لا يظهر لا ما مش انا بهزر انا بهزر انا عارف ان انت عندك سنس في هيومر انت بتقول العلماء دمهم تقيل وما بيهزروش انا بهزر <laughs> لكن النقطه فعلا لا الموضوع المحطات الحديثه اللي وبعضها مش معلن عنها بعضها اصغر من الـ من الـ من الاستوديو ده ومتنقله اصغر من الاستوديو اصغر من الاستوديو ومتنقله وبقوه المحطات الكبيره يا ريتنا شوف احنا ما احنا مش تاخرنا عشان ما بقناش طبعا احنا تاخرنا لان اللي علمه الامريكان ده الدكتور الوكيل ها اللي علمه اللي هو كتابه مقرر في الجامعات الامريكانيه الدكتور الوكيل ده مصري من المنصوره من بلدياتي زغط البط زي بالك ف إيه، إيه، احنا احنا اللي احنا اللي اخترعنا احنا اللي ساهمنا في اختراع العلوم دي ده التاخر الحقيقي انا بكون ممكن اعمل انا المحطه عندي مش استوردها هي دي شغلانه هو هل ممكن ان احنا دلوقتي نعتبر ان احنا وصلنا لصناعه الطائرات لما احنا بنشتري البوينج وبنشتري المرسيدس وبنشتري مش عارف ايه ما بنشتري احنا بنشتري محطه ده اضعف الايمان فخلونا نمشي في الطريق ده بسرعة وكل المعوقات معوقات مفتعلة من جار صغير جدا مشاكس أنا عارف اسمه مش هقوله اللي هي الشعرة الخاصة ما بين الاستخدامات السلمية أيوة والاستخدامات أيوة العسكرية هو مفيش حاجة تانية غيرها واحد عنده 500 رأس نووي والدكتور بلادي ما بروحش يزوره لما كان في محطة آه، كان في مؤسسة النفاق النووي اللي هي موجوده في فيينا انا مسميها النفاق العالمي النووي يعني ما كانش لزومهم وايران هتبني اثنين ثلاثه قلبوا الدنيا عليها هي طبعا عندها واحنا لسه بنجيب محطه ما فيش بلد عربي عندها محطه ذريه قلبوا الدنيا علينا وطلعوا لنا البيئه ومش البيئه إيه؟ ده نظافه للبيئه الفحم ده ملوث للبيئه ال ال في مصادر متعدده عايزين لنا انظف حاجه في الدنيا اللي يا دوبك المانيا آه، بجلال الاذرع هتعملها انها بتحاول تبعد شويه عن الطاقه النوويه ايوه المانيا اوعدكم لما نبقى في مستوى المانيا سوف هنستغنى هنستغنى عن فورا عن الطاقه طيب يعني احنا احنا الموضوع كله آه، تحول من الشكل العلمي الى الشكل الاقتصادي وشايف ان هو الافضل ان احنا نبدا في هذا الطريق الان بالظبط المشكله الماديه موجوده ما زالت موجوده آه، المشكله آه، الاعلاميه ما زالت موجوده هل من الممكن ان احنا نعزز كل الطرق بمعنى اخد الطاقه النوويه وابتدي اشتغل فيها واعزز كمان الابحاث بتاعه الطاقه المتجدده وكمان الابحاث بتاعه الطاقه الشمسيه مع اختلاف المناطق لان كل اختلاف مناطق مصر المناخيه مختلفه اذا انا حطيت المناطق النوويه او حطيت المحطات النوويه على البحر يبقى انا اقدر ان انا اعمل طاقه شمسيه في الصحراء في الواحات اعمل آه، طاقه رياح على جبال البحر الاحمر لانها غير ماهوله زي ما حضرتك بتقول المراوح والجزء الخاص بالطاقه طاقه الرياح تحتاج الى مناطق غير مأهوله يعني الفكره نفسها هتقف عند عائق التمويل المادي هل يكون ذاتيا ام يكون شريكا اجنبيا ام يكون من داخل الدوله وهنا المشكله يمكن العلماء يمكن بيقولوا احنا ما عملناش ما عملناش لكن في الاقتصاد هو الاولويات ابدا بايه؟ ابدا بان انا آه، ابتدي آه، اعمل مشاريع عشان الناس تشتغل وعندي ازمه بطاله ولا ابدا في طاقه نوويه احط فيها فلوس ما هي اذا كنت عايز بقى تتكلم قوي قوي بقى هنلاقي نفسنا في, في, في عقر السياسه والحاجات اللي وجعاني في قلبي يا محمود لا ما يعني حتى في البدايه البدايه بقى يا محمود وانت اللي جريت شكلك <laughs> بطريقتك اللطيفه البدايه البدايه البدايه قبل كل ده ها أه؟ ان ما يبقاش في حظر تجول لان انا بخسر 2 مليار كل شهر من حظر التجول لكن لو انا ما عنديش حظر تجول بسبب التكسير في مصر والبنيه الاساسيه بتاعتها هخسر كل شهر 2 تريليون تريليون يا جماعه البدايه بقى هو الامن البدايه ان ما حدش يعترض على وزير الداخليه لما يطلب سلطات قويه انا هديها له البدايه ان انا بقول لك وانا قاعد اصادق وحتى لو هزعل اصدقائي من المثقفين انا معتبر مثقف على فكره الراجل مش باين عليا لكن انا مثقف إيه، إيه، ان انا بقول لك انا اثق في الجيش المصري اكتر ما اثق في نفسي كتعبير شوف يعني لما قلت لي انا بقول حاجه وهم بيقولوا حاجه انا اثق فيهم اكتر البدايه دي البدايه لو كانت هذه البدايه موجوده وماشيين في الطريق احنا ما عندناش مشاكل ماديه دي مشاكل وهميه اوجدناها لنفسنا طبعا بفرحه شديده من دول موجوده في الخارج وتتصنع زي دموع التماسيح هم اس البلاء ويجوا يحكوا لنا على الديمقراطيه وما شابه ذلك. يعني انت حضرتك مش مقتنع بفكره انه آه، في بعض الاحيان آه، زي ما شفنا في امريكا من يومين البعض يصنفها ان الديمقراطيه الزائده داخل امريكا قد تدفع بامريكا الى حافه الهويه. لا وبالتالي مش المفروض نستخدمها دلوقتي. لا ده الديمقراطيه في امريكا مش زائده كمان <laughs> يعني 50 مليون واحد عايشين في فقر في امريكا في بلاد في امريكا ومدن في امريكا شكلها زي البلاد اللي دمروها في العراق ها آه، واظن انت عارف المخرج الامريكاني العظيم اللي عمل الفيلم عن عن المصايب اللي موجوده في امريكا ويصرفوا تريليونات على آه، ناسا ويصرفوا تريليونات على كلام فارغ لا دي مش ديمقراطيه ديمقراطيه انت انت بتعمل نفس الكلام في الطاقه النوويه وابحاث الفضاء ما زال الشعب فيه عنده مشكله الديمقراطيه بتاعتي لا ده انا عاملها اساسا م. للشعب عندي انا يعني، انت بتتكلم عندي يعني م. لا انا عاملها للشعب الديمقراطيه اعتقد تلاقيها في النرويج ديمقراطيه تلاقيها في بريطانيا الى حد ما بس الحقيقه الديمقراطيه بتاعت امريكا دي ما بتاخدش مزاج هنا خالص طيب احنا دلوقتي دخلنا من الطاقه النوويه الى الاقتصاد الى, إلى السياسه الى عدم تقديري لامريكا آه، تمام آه، المواطن العادي هنا رساله الاخرانيه قبل ما نخلص آه، حوارنا اللي استمتعنا بيه كلنا المواطن العادي عندما يسمع الآن في نشرات الأخبار وفي الأحاديث الصحفية والأحاديث الإعلامية أعتقد أنه هي قد تؤدي بنا إلى كوارث إذا كان هناك دولة زي اليابان بكل تقدمها حصل عندها نفس المشكلة روسيا بكل تقدمها حصل عندها نفس المشكلة آه، ممكن نستغنى عن آه، هذه الطاقات وأنا بعيد السؤال لأن ممكن يتقال برضه نفس بعيد السؤال لأن المواطن العادي آه، بيشوف كتير وعنده توك شو كتير وعنده صحافة بيقراها كتير والناس تتكلم مع بعضها في فكرة في خوف او حاجز نفسي عند الطاقه النوويه انا لما ببلغ الرساله دلوقتي حضرتك كعالم ويعني لا حضرتك يعني برضه راي سياسي وراي اقتصادي هقول للمواطن العادي ايه لما يسمع بعض الانتقادات لاستخدام الطاقه النوويه او بناء محطات نوويه كذب زي محاولتهم التشكيك في الجيش المصري كذب زي محاولتهم التشكيك في ثوره الشعب المصري كذب كذب وممول عشان يوجهنا في الاتجاه الغلط واعتقد الكوارث اللي شفناها في مصر كلها كوارث ناتجه عن الجهل والفقر ومش عايز اطلع فيها اكتر من كده لكن صدقني وبقول للمواطن العادي دي اوهام اوهام غربيه قلت انا حصلتش في روسيا دي حصلت في الاتحاد السوفيتي في حته محتلها اسمها اوكرانيا ما حصلتش في اليابان لان اخويا قاعد يقول لهم اخويا المصري عمرو النشائي واديكم الايميل بتاعه قال لهم في اليابان يا جماعه اقفلوا المحطه دي ما سمعوش كلامه لان لاسباب ماديه هم الغلطانين هو اليابانيين ما هو ما هو اليابانيين عبقره ما كانوش دخلوا في حرب وسببوا لنفسهم اتضربوا مرتين بقنابل ذريه من امريكا ما انت عارف ان امريكا اقوى منك تدخل معاها في حرب قاتله وتهاجم بالهربل اذا هم عندهم تخريف عندهم تخريف هم الانسان في كويس والوحش لكن انا متحيز للانسان المصري وانا هقول لك حاجه بقى لما تتعبوا جدا جدا انا بقولها والناس بتزعل مني اقول يا محمود على ضمانتك ادوها يا جماعه للجيش يحلها وخلصونا قالوا لي البحث العلمي اديهم للجيش وخلصونا الجيش هيعمل ايه ولا ايه هذا بقى امر ربنا هو عايز كده المهم فعلا ان احنا نمشي لقدام والاهم ان احنا نوصل ان احنا هيبقى عندنا طاقه آه، نقدر نستخدمها عشان نقدر نطور الاقتصاد وفي الاخر بيعود على المواطن العادي في شركات وفي مشروعات وفي فرص عمل وفي حاجات كتير قوي في ناس ما عندهاش ميه يا محمود في ناس ما عندهاش نور في مصر في ناس ما عندهاش صرف صحي ده كله ناتج لنقص الطاقه في مصر ونقص حاجات كتير لكن بتبتدي بايه؟ زي ما انت قلت في اوليات بدون شك الطاقه من اولياتنا لكن قبل الطاقه بقى الانضباط وان احنا نعيش في سلام من غير الـ الـ الـ الهوجه اللي احنا عايشين فيها حاليا. آه، دكتور محمد نشائي عالم هندسه الطبيعه النوويه استاذ بجامعه اسكندريه شكرا لحضرتك وصباح الخير وانا سعدت جدا باللقاء انا شاكر بسعه صدرك لان في كتير كانوا يقولوا انا في البي بي سي قفلوا عليا البي بي سي في لندن نمت دلوقتي قفلوا عليا لا قفلوا عليا صباح الخير يا فندم وانا استمتعت جدا باللقاء واعتقد يعني المشاهدين استمتعوا بهذا اللقاء شكرا ليك يا فندم ما زالت فقراتنا مستمره معكم حتى العاشره فتابعونا